Tatu kala pet hung tu ningakan. Hulan ahal nun ahal bo ulok kinen. Ilitin ningakan tawar. Ahal nulgi jesal jurahi. Jabdu javitin di kokon duwar, ul dur bor gak sel bor, Ang jabtila karbor. Ayan jira birawa yaki kokon. Hugdi wa birawa. nylgijera. Hulan toola ja uudui littjänä takkajeran. Ahol minä kakaldo. Ataro gadaguusol. Kakaldo, kakaldo, bihundo. Biralba, dundalba, biralba, hilba Garbil hilbasil jangav. Garbilbatin. Huosaldun haarasa garbilbatin. Ääkalate tagakal jabduun. aha vágra, hulan hulan tagaran gyabdútin. Gyabdútin tagaran, da targaksal targaxalgi dádútin. Gúna nangi biradokhala bíngala sengnam, diliv haróni liv ki, tamon mi ul dunje tin kupturan maanmi. Ajahino ahal. bira tar berala jagin ngit bera uran. Hulo naranti bera. Maral ga maral ga garbin. Ape taya hana hal saski kun. Hulan in makpatin langis kanam taling matin jabjeran taling matin bakasata do. Hela in mak talingitin bisa ulda wa talingitin. وبيت عني بيرة أورا تربير الله والله أنتي بيرة أيلقو أيلقو أهلا بيت وبيت ساسكي أياهنا أيان جيرا أيان جيرا إن مقبتين تر أيلقو ساهولان opet bira odan talaja. Ajan direktin. Hulan vira. Dulilga, dulilga, dulilga. Opet Saskia ja aina hav. In mokpotin hala dulilga saa, motin. Padokolla opet ajan direktin opet jagin bira anksa. Bira osa. Targulcha. Hulan antiere bira. Bira. Hırılgı hırılgı gırbin. Kılı ahalı mina agif kaldı öli. diski diulayi. öli agif kaldı. Ödü da urina davut. Hırılgı duvarı. Ahal agrı. Agrı da javvar diski tana. Hulanlı pororan öldün da diski kaken den niila hennen er dalan. Aran aran den niilan jaran. Hukitan hok dilan jale sipcho. Hukita idab datjana. Gea hitap kolcha. Boy! Ekon mat pal uldong mat taling mat jaramiranan hulan. Itat kolda. Inmakpor. Inmakchai isasilda nahigeda. Inmakitin. Inmakitin. postoi eikondaa sen tölin hulban mannassa tar molbaga kanamilla halhulan mahahisal ordalan hakarga kanamilla ahajara ahajara hulan onda jinga dinila na hukitan hugdilan ho hukita idab dakcharan angani jab sataliwa tugda bakonil damaski setten da hulan bakon bakonil takuro salahal tuk, höllä molla hullan, duumaista jäähulaan. Molla tuktiran. Hugdilla molla tuktiran. On, on dajingal, ahal tuktarada on dajingal, mu mu tukka on gajara. Mool jalvakkil naadugatsami. Ugnikarada geahigu kala edu. Garalla tavkatta, heki hörgin badarangat. Lurgigin. mo badaran ngat, Garal batam da badaran heki ergi. Hulan lurgi dan badaradan. Badaradan. Tungi karanda heki ngitin hergi lurgil kakut dan ugiski kakun. Angilin togon tilpahu jokil. Ugiski hulan dalaya heki jugalan tuktiran. tagama jafki tagama jafki togo nuan dulan hulan hella moli siltä togo togo valta siltä hukse diimate ja hulakol annokol togo joi kunjenna moli siltä tara hogdi kookon amaski maskivisa tara kotirasa ukse diikan oknan huikukan osaa Innaktan tavara eh, hovvaalimnen niin pyyhkii togojomnan togogosin hovvaalla. Tungi mm, onnan nikana muodot miktäänen da ardalan denniillä hinnan. Tarit tarhullaan oli kukaan ohi, amaski hogdi hovisa, uksedin osa hi, Tar ahalva darannutin, innaktan hovvaalimnin. satuk ta taran hulan hala bai la do ga jami